El infeliz. Gabriel C.A. DJ King. Insecto, insecto, estudio, estudio. Rish, rish. Uh, uh, uh, uh, uh. One for the view Ya te dije, oye, tu atado, no son mío Yo soy un mochila que botáis vio Pero chico bomba, vos soy mío puro frío, frío, frío, frío, allá, ya no quiero lío, soy el infeliz, no me importa nada, ya no creo en ti, ya no creo en nada, no pierdo mi tiempo en puta ni en sana no quiero más fama, yo quiero la lana. No quiero más fama, yo quiero la lana pa' quemar la moto fina con mi pana. Gabriel sea, sensei en katana. One for the bill. one for the bill, one for the bill, one for the bill, one for the bill. Los pongo de cabeza porque son seres vacíos. Mm. Mejor No es de frenarme con un ritmo mal nacido. ¿Entiendes? Abre la mente, saca ese paco que nubla el ambiente. Mm. Nada es igual, tolera. ¿Cuál es la diferencia entre tú y el que paquea? Ah. One for the bill, no vengas de Mandela. No no obligarme porque voy por mi verdad. Conciencia es lo que falta para ser de verdad. Tengo mi idea, no quiero más nada. Que tanto sapea, vecina culiada. Ah. Me trae con ah. su vida, la Me gusta jactarse a esta gente culiada. La envidia corro y tanta weá. for the view, one for the view, one for the view, one for the view. One, one, one, one, one for the bill. One, one, one, one, one, one, one for the bill. One, one, one, one, one, one, one for the bill. One for the bill. One for the bill. One for the bill. One for the bill. Thank you.